thank you 気に入っていただけたらぜひ高評価よろしくお願いしますぜひこちらのおすすめ動画もご覧ください簡単レシピ集はウェブサイトで公開していますチャンネル登録もぜひよろしくお願いします次回もお楽しみに